आपके साथ बागीशा और आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने कवि लेखक और ज्योतिष शशिकांत गुप्ते जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर सबसे पहले हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है चुनावी घमासान चल रहा है चुनावी रण बन रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है सर आगे क्या हो सकता है क्या स्थितियां बन सकती है व्यवस्था है ज्योतिष में जो राजनीतिक भविष्यवाणी की जाती है इसके लिए एक शाखा है अलग से उसको बोलते हैं हिंदी में मेदनीय शाखा इन इंग्लिश में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको M N D N mundane इसमें कुछ आधार के लिए जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त रात के 12 बजे उसमें दिल्ली को के लैटिट्यूड को लेकर दिल्ली का एक्शन दिल्ली की राजधानी जो है अपनी देश की राजधानी उसकी पत्रिका बनाई जाती है दूसरा 15 26 जनवरी 1950 को दस बज के अट्ठारह मिनट पे हमारा संविधान लागू हुआ था उसकी पत्रिका बनाई जाती है और जब चुनाव के माहौल के आसपास जो अमावस और पूर्णिमा होती है उसको अमांत और पूर्णिमांत का समय बोलते हैं उसकी कुंडलियां बनाई जाती है अब ये जो सारा जितनी कुंडलियां बनाने के बाद उसमें जो ग्रहों के आपस में योग बनते हैं वो जो वैज्ञानिक आधार जिसको बोलते हैं ज्योतिष का उसमें अंशात्मक देखे जाते हैं कि डिग्री वाइज योग बन रहे हैं कि नहीं उसका इफेक्ट क्या होगा अब अपन तकनीक में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा तो इसमें जो मैंने अभी जो ये सारी कुंडलियां बना के जो अध्ययन किया है उसमें जो स्थितियां बन रही है उसमें मैंने जो कुछ अध्ययन करके निकाला है अपना पहला जो चरण जो है जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होने और उसके बाद में जो है सात चरणों में ये चुनाव होने वाला है तो ये जो 11 से 6 मई तक जो पांच चरण शुरुआत में जो मतदान होगा जहां जहां भी तो उसमें जो है देश के उत्तरी भाग में अल्पसंख्यक और दलित जो है उनका मतदान का प्रतिशत अपेक्षा से बहुत अधिक होगा और दलित वर्ग का हाँ अल्पसंख्यक और दलित वर्ग का जो है मतदान उनका जो है तादाद जो रहेगी मतदान की वो अपेक्षा से बहुत अधिक रहेगी और उसका जो नतीजा होगा कि सत्ता पक्ष को उसका नुकसान हो सकता है जो आज मौजूदा जिस जो एनडीए की सरकार है उसको उसका नुकसान हो सकता है दूसरा जो है पश्चिम दिशा में भी तकरीबन यही ग्रहों की स्थिति बन रही है दलित वर्गों की ये जो आकलन है यही लागू पश्चिम दिशा में भी लागू होता है दूसरा भी इसमें जो है जो अभी जो कुछ ग्रहों की बदले जैसे अभी तेईस तारीख को राहु बदला है तेईस मार्च को जो ये स्थितियां बनी है इसमें कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि राहु गुरु का जब षष्ठ बनता है और जिस तरह से जिस राशियों में राहु है वो भ्रम की स्थिति निर्मित करता है इल्यूजन जिसको बोलते हैं अपन मतलब जो है कैसा लगेगा कि हमारा खूब खूब प्रचार हो रहा है और खूब हमको बहुमत मिल रहा है लेकिन जब एक्चुअल स्थिति बनेगी वोटों की तो भले वोटो तो गायब हो गए हमारे वो भ्रम की स्थिति ज्यादा निर्मित होगी भ्रम की स्थिति ज्यादा हाँ मतलब, मतलब सत्ता पक्ष के लिए भी एक मतलब थोड़ा सा से पार्टी प्रचार हाँ। प्रचार हाँ, करें तो ऐसा नहीं कि मतदान को मिले ही सही नहीं दूसरा यह है कि पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें जो चुनाव की स्थिति है उसमें जो है जब चुनाव का मतदान की स्थिति जब होगी जिस दिन मतदान होगा उस क्षेत्र में उसमें लगा बहुत टक्कर की मतलब दोनों में जो पक्ष और विपक्ष में बहुत टक्कर की मतलब वो मतलब स्थिति है बंदी जैसे नेक टू नेक जिसको बोलते हैं लेकिन चुनाव के नतीजे उलट फेर करने वाले रहेंगे हाँ, तीसरा इसमें यह है किसी सत्ता पक्ष के नेता का कोई बयान जो वक्तव्य ऐसा कुछ होगा उसका जो विवादित हो सकता है वो कुछ कानूनी उस पर कार्रवाई होने की भी संभावना बनती है मतलब चुनाव जिसने विवादित बयान दिए उसको कार्रवाई मतलब हाँ, मतलब कार्रवाई दूसरा किसी बड़े राजनेता के द्वारा ऐसा कुछ बयान या ऐसा कुछ स्टेटमेंट वो दे सकता है जिसमें संविधानिक संकट भी चुनाव के द्वारा निर्मित हो सकता है दूसरा तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है कि जो धार्मिक उन्माद जो है ये पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र जो है वहां पर ये चुनाव के दौरान धार्मिक उन्माद पैदा होने की भी स्थितियां इसमें ग्रहों की बन रही है वो भी एक भ्रम की स्थिति निर्मित करने वाली है दूसरा जो अभी कोई बहुचर्चित धार्मिक व्यक्ति का सेक्स स्कैंडल उजागर होगा जैसे अभी तक जो बाबाओं के हुए इसमें और किसी के जिसके लिए लोगों का बड़ा एक बहुत अच्छा लेकिन वो भी उसमें चुनाव के दौरान चुनाव इसी इसी दौरान जो है ये चल रहा है इसके अंदर दूसरा जो है तो इसमें कुछ चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा इसमें जो उनके फॉलोअर हैं उनका तो असर पड़ना ही है और इसके लिए जो होगा जो उनके जो अनुयायी जो उनको मानते हैं जो उनके साथ रहते हैं राजनीतिक उसका फायदा उठाने वाले लोग हैं विपक्ष उसका फायदा जरूर उठाएगा विपक्ष तो उठाएगा निश्चित उठाएगा उसका दूसरा यह है अंतिम दो चरण जो है इसके उसमें सत्ता पक्ष के अंदरूनी विवाद जो है वो ज्यादा उनके लिए घातक होंगे बनिस्पत विपक्ष से लड़ाई करने के मतलब उसमें दो अंतिम जो चरण है उसके अंदर विपक्ष तो अपना जो भी विपक्ष का जो भूमिका तो निभाएगा ही जो इसका आक्रमक रहना जो भी लेकिन ये सत्ता पक्ष के अंदरूनी विवाद जो है वो विवाद ज्यादा उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है कुल मिलाकर जो है जो मौजूदा सत्ता पक्ष है उसकी जो सीटों की तादाद है वो काफी नीचे आने के संभव जो मेरा अनुमान है जी सर सर जैसे आपने बताया कि राजनीति माहौल ये चल रहा है अंदरूनी विवाद हो सकते हैं कुछ बाबाओं को लेके बाहरी बातें चल रही हैं तो इसमें चुनाव मतलब प्रभाव पड़ेगा तो सर इसका आधार क्या निकलता है क्या आधार है इसमें जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो पूरी पत्रिका इतनी बनती है उसको पूरा लेके उसके एक एक ग्रहों का पूरा अध्ययन करना पड़ता है अब हम पूरा अगर उसमें तकनीकी जाएंगे तो बहुत समय लगेगा तो उसमें जो हम कहते हैं कि ये जो ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है तो इस तरह से इसका असर होता है ये दूसरा इसमें एक और है कि ये जो विदेश के साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें विवाद की स्थिति बनेगी जैसे अभी बीच में जो हुआ था पुलवामा और ये बालाकोट और ये इस तरह की स्थितियां बनेंगी लेकिन युद्ध नहीं होगा युद्ध नहीं होगा हाँ, युद्ध नहीं होगा तो सर जैसा कि आपने बताया कि मतलब मैंने पहले भी बोला है विदेश नहीं होगा विदेशी यात्रा को लेकर जैसे पुलवामा हमला हुआ था युद्ध नहीं होगा लेकिन चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है जैसे भाजपा पार्टी लगातार जैसे नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरा करते हैं यात्रा करते हैं और विपक्ष सवाल करते हैं विदेशी यात्रा को लेकर तो उस पर क्या चर्चा है सर आपका क्या कहना है देखो ऐसा है कि इसका कोई चुनाव पर ना तो भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है ना विपक्ष उसके लिए कोई उसमें अपना फायदा ढूंढ सकता है निकाल सकता है ये स्थितियां तो बनेगी आरोप उन पर लगेंगे वो विदेश घूमेंगे या आरोप लगाएंगे इससे चुनाव के मतदाताओं में कोई फर्क पड़ेगा या मोदी जी इतना विदेश घूम के इसलिए उनको वोट ज़्यादा बढ़ जाएंगे या विपक्ष उनको करेगा तो इनके ऐसा कुछ स्थिति नहीं बनेगी दूसरा जो है विदेशों से अपने जो संबंध हैं वो आगे चलकर जो है वो इस चुनाव के बाद की जो स्थिति बनेगी वो अच्छे संबंध बनते जाएंगे क्योंकि अभी चाहे सिर्फ एक स्थितियां बनी है कि अब संबंध बन रहे हैं लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि अभी तक तो विदेशी कोई यहाँ आए नहीं कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है कोई यहाँ कल कारखाने खुले नहीं है अभी लेकिन आगे चल के ये होने की संभावना है अब उसका श्रेय किसको जाता है वो अगले चुनाव में जो उसका वो रहेगा सर जैसा कि आपने बताया था पहले कि विधानसभा चुनाव में परिवर्तन जरूरी है परिवर्तन हुआ जैसा कि आपने बताया कि परिवर्तन हुआ तो इस चुनाव को लेकर सर आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें जो है परिवर्तन की जो अभी जो स्थितियां बन रही ग्रहों की उसके अंदर पूरी पूरी संभावना है परिवर्तन की क्योंकि इसमें जो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें मैंने कहा ना कि जो कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि जो ग्रह की स्थिति निर्मित करेंगे सत्ता पक्ष के लिए और उनके द्वारा ऐसी कुछ गलती जैसे मैंने कहा बयान दिए जाएंगे क्या तो वो उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं बनेगी हम्म। जैसा कि आपने बताया कि बाबा को लेकर खुलासा होगा सर किस बेस पर क्या मतलब क्या अफेक्ट पड़ेगा भाजपा पार्टी जैसे अगर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उस पर क्या अफेक्ट पड़ सकता है अब उसमें जो है बाबा जो लोग हैं ये किसी एक पार्टी के तो मतलब वो मुझे नहीं लगता है अगर जो अनुयायी होंगे उनके लेकिन उनका वो भी अनुयायी फर्क तो पड़ नहीं है तो इस चीज पढ़ना पड़ेगा उसमें पड़ेगा आगे आगे आगे इस चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर आगे का क्या आपका क्रिया देखिए ऐसा है कि हमारे देश की जो स्थिति है जो बहुत इकहत्तर साल जो अब इकहत्तर साल बहत्तर साल हमारे आज़ादी के हो गए इसको तो साल चल रहा है तो सैतालीस से लेकर आज तक जिस स्थिति पे आए हैं जो कि चार साल पांच साल नहीं आए ये जो आए हैं ये आगे चलकर ये विश्व में अच्छी स्थिति भारत की बनना है देश की बनना है ये सुनिश्चित है मतलब जो विश्व गुरु बनने की जो हमारी कल्पना है वो साकार होगी ही निश्चित रूप से सर मैं आखिरी मेरा क्वेश्चन ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी ज्योतिषी आधार पर वैज्ञानिक आधार पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव का कुछ परिवर्तन दो में सर देखो मैं कोई सलाह देने तो नहीं दूंगा मैं तो अपने भविष्य नाते जो भविष्यवाणी की जाती ज्योतिष के आधार